aliingiza mkono kwenye sehemu zangu za siri. Yaani nilisikia tu ile kitu puf, kakikamata mm. akatoa kutoa hivi, alitoa ndege eh? ndege kabisa na manyoya, ana hema kabisa akanambia mzigo wako huu hapa. Kwa nini sasa mimi nikaanza kufikiria, ina maana mimi nitazaa kama nitakaa na huyu kiumbe, nitazaa watoto. Mimi hapa sina mtoto, ina maana watoto wangu nitazaa na yeye watafika kama ni kumi, basi niwe naye mimi mwenyewe nafaidika nini? mwisho wake nini? Sina mimi nichukue, anichukue huko. Nasema sasa mimi kamwambia kama nikufa niue, ni beri uniue kuliko kuzaa watoto nisiwaone. Tukaanza kugombana, tukaanza yaani, alijifanya kitu kuondoka pale kama alitoweka tu vu, akaniacha hapo kwenye nyumba. Nikakaa nikalia nikalia nikalia na usingizi ukanipitia, nikalala. Nilipokuja kuinuka sasa, bado nina pete. Nikaanza kusema, naomba ufungue milango yako, mimi nitoke. Fungua mageti yako, mimi nitoke mimi sihitaji kukaa humu, naomba nitoke. Haifunguki. Nikaingia kwenye friji, kufungua hamna kitu, kweupe. Kule store ya chakula kuingia kweupe, hakuna hata chochote, imebaki jumba tu. Sasa mimi nitakaa hapa nitakula nini? Vitahamishwa muda gani? Sijui muda gani, vimeyeyuka tu, kama yeye mwenyewe alivyoondoka ameyeyuka tu. Mm. Kwa hiyo mimi sitoweza maisha haya, mimi ni binadamu kwanza, sita nikaanza kuongea maneno yale ya kumkasirisha. Naugusa mlango unafunguka, nikatoka nje geti nikafungua nikatoka nje nikaanza sasa kutoka sasa kuwa, kuyo, nimetoka na nguo zile tu ambazo nilikuwa nimevaa mwilini sikuondoka hata na kitu kimoja sija kasema nimeondoka labda na kitu, nikarudishia hivyo, nikamwambia funga, yani simuoni, lakini ninazungumza kwa sababu najua anasikia, funga geti lako, funga milango yako, mimi nimeshatoka. Nikatoka kutoka nikatembea, nikakutana na mwanamama mmoja hivi analima na mume wake, lakini sasa huyu mama huenda alikuwa ni yeye, ila tu alijigeuza. Ni mama huyu alikuwa ni mtu mzima sana, ambao wakunizaa mimi na wewe lakini mume wake alikuwa ni mtoto mdogo sana, wanalima. Mimi nikajua mtoto wake, kafika pale nikawasalimia, mama, saa saizi nzuri vipi? Nikamwambia kasalimiana pale, mbona uko hivyo? Nikamwambia mama, mimi nimeachwa na mume wangu, nimeachwa, nilikuwa nimeolewa. Wapi ulikuwa nakaa? Nikamwambia nakaa huko, lakini hapo sio mbali na hapo. Nikamwambia nilikuwa nakaa huko. Wapi? Ah, huko mimi hata sikujui, mwenyewe mgeni. Kwa hiyo mume wako amekuacha kwa sababu gani? Ah, basi sababu sielezi. Ilikuwa naishi na mtu gani? Siwezi kueleza. Nikamwambia mama, wewe nisaidie tu mimi pa, pa kuishi ili niwe na maisha yangu. Ah, basi ngoja tulime lime kwanza, tukimtoka hapa tutaondoka wote. Walikuwa wamechemsha viazi pale, wakanipa viazi nikala, tukaondoka sasa kwenda mpaka nyumbani kwake. Hiyo nyumba ambayo tulienda tena, kwa hiyo mama, ni ghorofa mm lakini lina alama ya msalaba mwekundu kwamba wao wamekaa pale kama walinzi. Wamenipa chumba, nimelala, kuja kushtuka usiku nikajikuta niko nje nje, nikaanza kujiuliza, Mungu wangu, tena imekuwaje? Kwa kuwa nilikuwa naelewa tatizo langu kipindi hicho, basi nika, nikaomba Mungu, akasema, sasa huyu mama atakapo atakapoamka itakuwaje? Kweli yule mama alivyokuja kuamka akanikuta pale kwa kweli alianza kufoka, he, imekuwaje? Kaambia mama, nisamehe tu. Hapana, sio nikusamehe. Tatizo nini mpaka limetoka nje alafu na milango imefungwa? Au wewe mchawi? Kaambia hapana mama, mimi sio mchawi. Kumbe nini? Kwa hiyo ndio maana mashindano na mume wako kwa sababu ya uchawi. Kama ni hivyo mwenzangu, ondoka tu. Kwa kweli yule mama kaongea maneno mengi, sikumweleza kitu chochote kwamba ilikuwaje ilikuwaje, na kipindi siwezi hata kuzungumza. Kwa hiyo ikabidi nitoke nichukue tu ingie ndani chukue tu nguo nivae nguo nitoke yakawa sasa maisha ya kuhangaika hapa pale hapa pale ikifika usiku nitaomba kwa mtu nitalala yakawa maisha ni ya shida ni ya shida ni ya shida mpaka kuna siku nikapata mdada mmoja hivi wa huko huko akanipa kulikuwa kuna eneo kama la mtu kama analinda hivi kama eneo la mtu kalizungushia fensi kwa hiyo kuna kibanda mle ndani kwa hiyo mtu anaweza kuishi kwa yule mdada nikawa nimemweleza. Nikamwambia naomba sehemu hii niishi. Ananiambia hamna shida njoo uishi. Naona maisha yako wewe umekuwa mara nimekuona pale mara hivi. Kwa hiyo nikawa akanipa, nikaanza kuishi sasa pale. Pale hamna choo, hakuna maji. Nikaomba vijana pale watu, nikamwomba mtu akanichimbia chimbia kishimo, maji akawa na wakaniunganipa mpira, nikawa naunganisha sasa nakuja huku kwangu kwenye ile eneo, mvua ikinyesha maji mpaka ndani. Kwa niliishi vile. Yaani pale ndipo alienda kule. Niliumwa vibaya sana. Kwanza yeye mwili wangu ulipiga kama vile nilikuwa na shoti ya umeme. Yaani ukinitizama ni mweusi kama vile mtu aloumwa akawa kama alonguzwa na shoti ya umeme. Kawa kama vile. Sasa nikaanza kuhangaika hivyo hivyo naenda hapa naenda pale. Yaani natoka asubuhi naenda stendi. Yaani naamka tu na ya kutembea yani sio akili yangu, nakuta napanda gari naenda sehemu pengine, na sehemu inaitwa napanda mpaka darajani pale Zanzibar, nafika pale napanda gari mpaka pengine naenda Michamvi. Nikifika Michamvi naanza kujiuliza, sasa nimefikaje huku? Napanda tena. Narudi tengine naenda Makunduchi, unasema inaitwa Makunduchi. Nafika kule. yani ninazungushwa hivyo, njaa inaniuma. Yani mara ninaokota hela. Nikiokota hela naingia mkawani nakula. yani akawa maisha yangu ya kuzunguka hivyo mpaka ikafika yani kipindi sasa nikasema Mungu wangu sasa nifanyeje nikaanza kuhangaika nikaenda kwenye redio moja sitoitaja huyo nikaenda pale nilisikia tu kuna huyo mkaka anaongea nikasema wacha na mimi niende nikamweleze ili nipate msaada na mimi nikaenda kufika kweli alikuwa kwenye kipindi fika pale nika kuna mlinzi nika nikamweleza nika na shida na mtu fulani, akanambia yuko kwenye kipindi, nikamwambia mimi nitamsubiri, akanambia ingia, nikaingia kama hapa, kaingia yeye anaongea ndani, aka na mdada nimewakuta pale, nikamwambia namuomba, alikuwa anaitwa Hafiz au jina sio ni muhifadhi. Kwa hiyo kaka aliwa akatoka akanambia ndo wewe, akanambia basi niko kwenye kipindi, subiri nimalize Kweli alivyomaliza akatoka, tukakaa, nikamweleza kidogo tu, nikamwambia mimi naumwa, nahitaji msaada, lakini kumweleza kwamba nimepatwa na hivi na hivi na hivi sikuweza kusema, ila nimemwambia tu ninaumwa na sina chochote na maisha magumu, moja mbili tatu. Akasema sawa na hali yako hivi kweli unavyokuona unauma, na nilikuwa nauma kweli. Kwa hiyo akasema subiri nimalize. Alivyomaliza akatoka, tukaongea, akanambia sasa hivi imechelewa, ila kesho naomba tukutane hapa, uje mapema tu tufanye kipindi mimi na wewe, ili ueleze jamii inaweza kakusaidia. Kamwambia sawa, akanipa kikadi licha namba yake, nikaondoka. Nilivyoondoka akanambia mimi sasa hivi naenda Michamvi kuchukua habari, kwa hiyo kesho tutaonana mimi, uwai kabla ya saa tatu. Nikamwambia sawa. Nikaenda sasa nikalala nikiwa na shauku kwamba kesho tatizo langu litakuwa limeisha. Tenda kuongea nipate msaada, nimeshachoka na hii hali. Kesho yake nafika pale, kwanza naanza kumpigia simu, simu haipatikani. Kila nikipiga simu, simu haipatikani. Jamani, kuna tatizo gani? Kabidi sasa nikafika mpaka pale. Kufika mpaka pale nikamkuta yule yule dada wa mapokezi amekaa nje kama hapo anaandika andika na madaftari yake. Nikamwambia nikamwambia nina shida na umu redioni akasema ah, redioni leo redio ni watu wamehawapo haifanyi kazi imefungwa ifanyi kazi eh. kwa nini kuna msiba msiba eh na mkaka mtangazaji mmoja kafa. Mtangazaji gani? Yule yule ambaye jana nilikuwa naye akanitajia jina. Kwa kweli nilishua nguvu. Amekufa. Eh, amekufa. Kwani vipi? nikamwambia ah, yani nikaa kama dakika ngapi hivi natafakari nimwambie nini. Kwani jana si ulikuja wewe uliongea naye alikwambia nini? Nikamwambia tulikuwa tuna mipango ya kufanya kipindi leo mimi na yeye na, na matatizo yangu nilishamweleza, lakini kama amefariki sina jinsi. Kwa hiyo nikawa sasa nimeona, nikamwambia kwa hiyo msiba uko wapi? akanambia msiba uko Jang'ombe kuna nasema naitwa Jang'ombe, msiba uko kwao Jang'ombe. Kwa hiyo nikamwambia sawa, yeye mimi nikaondoka. Njia nzima najiuliza, Mungu wangu, kaka watu ndio washauriwa. Mungu wangu, yani kaka watu amepatwa na nini? Am, nikamuuliza kabla si hapo nyuma, nikamuuliza amekufa na nini? Akanambia amepata ajali amepata ajali, alienda kuchukua habari, kwa hiyo kurudi gari imepata ajali, kwa hiyo amekufa kwa ajali jiuliza maswali njia nzima nikaondoka lakini katika kuondoka kwangu nikasema mimi sasa hivi ndio Mungu wangu nakufa nafanyaje nikarudi kurudi nikaendelea kuishi lakini bado naisikiliza ile ile redio nikawasikia wadada wawili wakachukua ile nafasi yake sasa baada ya kimsiba kuisha nikawasikia wadada wawili wakawa wanaongea nikasema hawa itabidi nirudi tena niende pale nikaongee nao wanisaidie nikarudi tena Nikaa nikarua rudi nikamwambia nikamwambia mimi na shida na kina fulani na wasikia wanazungumza pengine tatizo langu atanisaidia Kaambia sawa, nikaenda nikakutana nao au madada wakanambia mna shida, tabidi tuingie kwenye kipindi. Maana mara ya mwisho ulikuja hapo ulikuwa na ulikuja tuliongea na marehemu fulani, nikamwambia kweli. Kwa hiyo shida yako ilikuwa ni hii, ndio Eh, pole sana. Lakini kuambia kwamba tatizo ni nini na nini sijawaeleza. ambia tu naumwa. Haya basi tukaanza nikaingia kwenye kipindi sasa kwenye redio. Sikueleza kwamba ni jamani na niliishi na hivi naishi na hivi au nifanywa hivi. Nilichokizungumza pale naambia jamani mimi ninaumwa. Kama kuna mtu anaweza kunisaidia hii hali nipone ase aje anichukue hapa ninaumwa maisha yangu ni magumu sijui nifanye nini kwa hiyo watu walipiga simu, wengi wakapiga simu, kipindi kikaisha. Kipindi kilivyoisha wakanambia, ah, kwa kuwa tumekutangaza na wewe umejitangaza, kaa hapa, lala hapa kwanza kwenye kiti hicho, pengine wanaweza wakatokea watu wakaja wakaja kukuona na kukupa pole na kukusaidia. Kwa hiyo nikawa nimelala pale. Sasa nikiwa usingizini, yani usingizi ulinipitia, nikasikia mkaka anaongea, anasema huyo dada yuko wapi ambaye alikuwa anaongea? akaambiwa huyo hapa sasa mimi ndo nikashtuka nimelala akanasema mm, huyu ndo huyu ndo ndo alikuwa akiongea eh ndo huyu alikuwa akiongea eh akasema kwanza mnamuona alivyolala hivi ameweka alama za kifo kabisa alama za kifo. Sasa mimi ndo nikashtuka, sasa nikafumbua macho nimuone vizuri, alama za kifo. Mnaona ameweka alama, sasa nilikuwa nisu nimelala vipi? Kwa hiyo kwa kweli, yani mimi nimekuja nimchukue huyu dada, anasema siogopi jini, siogopi shetani, siogopi chochote. Hapo mimi sijazungumza naye kitu, anasema tu mwenyewe, mimi siogopi shetani, siogopi mchawi, siogopi mwanga, siogopi chochote. Mimi nataka nimchukue huyu dada nikamtibie lakini mimi sina mke nataka mtu ni watangazaji mmoja atoke tuende naye mpaka nyumbani kwangu nikamtibie kuna dawa zingine zitakuwa atabidi afanyiwe na mwanamke mimi sitoweza kumfanyia kiwa hapo yani nilikuwa sipati hata mkojo ule mkojo kwenda kukojoa ulikuwa unatoka kwa shida sijui ni kitu gani kilikuwa kinazuia yani tumbo linaniuma ikienda chooni mkojo unakuwa utoki. Kwa kweli, baadaye wakasema sasa, mtangazaji hapa hakuna ambaye atatoka, labda tuingie kipindini tena tuseme, jamani, kama kuna mtu atajitokeza kwenda kumsaidia huyu dada. Kweli wale wadada wakatoka wakaingia redioni tena wakasema, jamani, ametokea mtu wa kwenda kum, kumtibu, ila anatakiwa mtu wa kwenda kukaa naye kumsaidia dawa zingine, kumfulia, kwa sababu huyu mtu hana, hana mke Ah, kweli kidada fulani kikapiga simu, akasema mimi nakuja. Kweli tukakisubiri dakika kadhaa tu, kikawa kimekuja kito kidada tu, tukaongozana sasa kuendekea kwa huko kwa huyo mganga. Sasa alikuwa ni mganga, wa mm-hmm. kienyeji. Sasa wakati tunaelekea tunafika nyumbani kwake, akasema nilivyoshuka tu akasema nimeshuka kwenye gari, nimefika hapo nyumbani kwake, akasema wewe, itabidi uingie kinyumenyume basi nikaingia kinyume nyume na gongo langu, naingia kinyume nyume kinyume nyume mpaka nimefika hapo alipokuwa me, amepanga mwenyewe kwenda kukaa, nikakaa hapo. Nilivyokaa nilikutana na chumba ambacho cha uganga, na chumba kilikuwa kimepigwa rangi nyeupe nyeupe kabisa yani, nilif, yani nikajikuta moyo wangu umependa ile rangi nyeupe, nikasikia amani ghafla nikawa sasa nimelala hapo chini usingizi ukaja mzito nikalala pale ghafla tu kashangaa nimemwagiwa kama maji maji maji ya baridi nikashtuka akanambia kunywa hichi ki, kifuniko cha soda akanambia kunywa nikanywa akanipa nikanywa kama mara mbili pale pale nikaanza kusikia mkojo nikaenda chooni mkojo unatoka kwa shida akanambia Nilivyorudi akanambia kinachokuuma wewe unakijua? Nikamwambia mimi sikijui, ila nataka mimi ninachotaka unitibie nipone. Akanambia mimi siwezi kukutibu bila kumuita huyu mtu aliyekufanyia hivi. Uko tayari tumwite? Nikamwambia tumwitaje? Akanambia sio kazi yako wewe, kubali kwamba ndio tumwite. Nikamwambia niko tayari, mi natetea roho yangu. Nakumbuka ilikuwa ni mida ya saa tano tano hivi tumefika kwake mida ya saa sita. Akanambia tabidi uvue nguo zote. Tuanze huduma ya kwanza. Nikavua kweli nguo zote maana nataka roho yangu nikavua nguo zote. Nikachanjwa machale yaani kama nitafungua tumbo langu mungu ndo ajuae nikachanjwa nikachanjwa nikachanjwa nikachanjwa yaani sio sio sio chale maana ni kunikata kabisa kwa sababu yaani nilikuwa nasikia yaani sijui wembe mpya yaani yeye anakatakata kama katakata nyama vile mwili wangu wote umevuja damu. Akanipaka madawa yanauma, yanawasha, yanauma. Akanambia yani hii ndo, ndo kinga ya kwanza kuonana na huyo mchawi, na chakula chako hichi hapa, hichi chakula hakina chumvi hakina nini, kimepikwa na madawa. Nikaanza kula, nikikauka kidogo napakwa madawa, nikikauka kidogo napakwa madawa. Huku anasoma mwenye Qurani kitabu, akanambia mimi naweza kusoma mpaka hii, unaona juu ya dari, dari ikaachana hii ikapasuka na ukatokea mlango wa kutoka. Kaambia kwa, kwa jili gani? Akasema ndivyo Mungu alivyonipa kipaji hicho. Haya, lakini mi nataka roho yangu kakaangu. Kwa hiyo ikaendelea vile, ikaendelea vile mpaka usiku ulivyofika mida ya saa nane usiku nakumbuka. Saa nane akaja kuniamsha. Akanambia inuka mtu wako ameshafika. Hmm, Kapewa kaniki nyeusi nikavaa rubega nikatoka, yani nilipata ujasiri. Nilikuwa ni mtu wa kwanza nyumbani kwake, ukitoka mlangoni kuna kigeti. Nikatoka mbele, kuna kuna mti mkubwa, alafu kuna miti miti kama ameweka kama vile wateja wake kama maskani fulani. Nilivyotoka niliona mtu kavaa nguo nyeupe mm. kajifunika mpaka miguu hivi mm. yani namuona uso tu, uso wake kama unameremeta hivi. Nilivyotizama hivi nilirudi nyuma akanambia umeona nini nikamwambia nimeona mtu umeona mtu eh umeona mtu umemjua nikamwambia yeye nimemjua umemjua hebu mtizame tena yani nitizame hivi macho yanawaka macho yanawaka hapo yeah. ya huyo huyo mtu ambaye nilimuona Hmm. Alafu hapo alipokaa yeye hivi, hapo kaapo kumelala kitu kikubwa, yani kama futi hivi cheupe mm. yaani sioni urefu mwisho wake siuoni mm. naona ni kinene kiko juu halafu kimefungwa kama maiti mm. lakini kirefu sioni mwisho sioni mwanzo mm. yeye ndo amekaa pale hivi halafu yani kuna vitu vingi vingi kwenye ukuta naona man, yani vitu vya ajabu yani yaani nilikuwa naona nimeona ma, yani kwenye ukuta niliona ng'ombe lakini ng'ombe kagandana na ukuta hmm. humu kwenye sura ni ng'ombe lakini huku mwili mwili naona kama wa binadamu yani nilikuwa naona vitu yani ndugu yangu hata kuelezea hey, eh, kuna nyama fulani hivi wanaitwa komba yani walikuja wakaji wanajitupa yani wanajitupa hapo chini ya miguu yangu pale nilipokuwa nimesimama mimi mm. wanajitupa yani naona vitu yani ni vitu vya ajabu mara vitu vingi ambavyo nilikuwa na kunguru nilikuwa naona yani vitu ambavyo alikuja navyo yeye kama wanyama huyo mtu ambao niliambiwa ameshafika mm. kwa hiyo niliona vitu vingi ndege wa ajabu kom, komba bundi vyote nilivyoona mm. yeye alivyoniuliza umeona nilimwambia yeye nimeona akanambia rudi nyuma mimi nilirudi nyuma nikakaa pale pembeni yeye akaenda mpaka pale alipokuwepo yule mtu. nilivyosikia sauti, wakawa nalumbana na yule jini. Yule jini anamwambia yule kaka, kwa nini unaniharibia kazi yangu? Mtu wako yule. Na yule kaka akajibu, we mtu wako baada ya hapo lugha wakawa naongea lugha, lakini mimi sijaielewa lugha gani. Mm. Kwa hiyo pale mimi nikawa sasa natetemeka, yaani mpaka mkojo ulinitoka hapo kwa kutetemeka. Mm. Mungu wangu, nitapona mimi? Nasema na ulijiuliza. Wao wakaongea wakaongea, akarudi yule kaka. Yule kaka akasemaje? Yule bwana amesema anachotaka yeye, anataka umpe unga wa, unga wa ndere. Nikamwambia unga wa ndere ndo nini? Ndere. Ndere. Ndere. ndere alivyoniambia huyo kaka ndere ndele ndere ndere nilivyosikia mimi ndere mm. nikamwambia eh, unga wa ndere ndo nini mm. akanambia huo unga unauzwa laki nane thamani yake mm. kwa hiyo umpe laki nane au umpe huo unga wa ndere mm. nikamwambia mimi siujui na hiyo hiyo hela mimi hapa sina mm. sasa tunafanyaje nikamwambia mimi sielewi kaka nisaidie ni tetero yangu tu Wakarudi tena pale, wakalumbana, wakalumbana. Alivyorudi akanambia tuingie ndani, tukaingia ndani, tukamwacha nje, tukamwacha pale nje hmm. Tukakaa mimi na yeye, akanambia akashaondoka, ah, ila sasa sikiliza ndugu yangu nikwambie. Nikamwambia niambie kaka. Ananiambia mimi sasa hivi nikamwambia mimi nakutegemea wewe sasa hivi roho yangu. Anambia hapana, mtegemee Mungu. Mimi namuomba Mungu Kaambia sawa. Akanambia lakini mimi jambo lingine la, kukuf, la kufanya nataka niende huko alikokupeleka. kupeleka. Hmm. Kama jina lako lipo mimi sitaweza kuku, kukusaidia. Kama halipo hmm. nitakusaidia. Nikamwambia sasa huko wewe utakujuaje? Mm. Aambia sio kazi yako lakini huu unga wa ndere lazima upatikane na utapatikana vipi tutarudi kule kwenye redio tukaombe tena kwa sababu dawa amesema atatoa yeye kesho yake asubuhi ameamka akasema ndo naenda hivyo niombee kwa sababu huku pia kuna serikali kama huku itabidi nianzie kwa, kwa mwenyekiti nitoke niende sijui kwa nikamwambia mbona mimi sielewa akanambia utaelewa -hmm. akatoka akaenda kaniacha hapo sikula mm. -hmm. yani mimi nilikuwa nikulia atakuja na jibu gani mm. -hmm. kwa hiyo alivyoondoka alivyorudi akanambia umekula nikamwambia mimi kwa kweli kakaangu nakusubiria wewe utakuja na jibu gani akaambia mimi ili usinikere kula kwanza chakula kwa hiyo akapika ile mdada akawa amepika chakula tukala akanambia kesi yako wewe ni nzito sana ila jina halipo. Mm. Kwa nini jina lako halipo? Ni kwamba mzimu wako ni mkali mno na nyota yako wewe ni nyota ambayo umepewa na Mungu, hujapewa na mwanadamu. Mm. Nyota yako ndio inokusaidia, mzimu wako ndio unokusaidia. Je, katika kulala, katika shida zote hizo nazo ulizozipitia, uliwahi kuota ndoto gani kuhusu familia yako ama uliwahi kumwota nani kwenye familia yako? Nikamwambia niliwahi kumwota bibi yangu mzaa mama analia namwambia mimi nimelala, namwambia bibi nisaidie, naumwa. Bibi yangu akawa analia machozi, hakunigusa, lakini huyu mtu alishakufa. Akanambia kweli, huyu bibi yako alikuwa na mzimu, mzimu huu ndo umekutetea wewe, mzimu huu ndo umeubeba wewe mzimu huu unakulinda wewe, ila kufa hufi, ila utateseka na utakufa kwa hadi ya Mungu, sio ya shetani. Yeye mwenyewe shetani si alikupenda kwa sababu ya, ya, ya nyota yako. Mm. Kwa hiyo nyota uliopewa na Mungu yeye hawezi kuikawa ananiambia. Nyota uliopewa na Mungu hawezi kuishusha. Na ukisikia kaishusha lakini mlango wa Mungu bado uko wazi. Mm. Sasa mbona unanipa matumaini lakini bado naumwa? Mm. Na mimi nime, nimeona na nimeambiwa kwamba nisikupe tiba ya aina yoyote, nitakupa tu kinga ya kukufanya tu upate nguvu ili uende kwenu ukafanye matambiko. Mm. Kweli akawa amefanya fanya madawa pale kama wiki moja, tukaenda kule redioni tuka, nikasaidiwa kusaidiwa, zikawa zimepatikana pesa kidogo akanambia mimi ni zingine nitaongezea. Kwa hiyo sikujua kama ni kweli alitaka pesa au ilikuwa ni kiini macho Hmm. sababu siamini kwamba yeye alitaka pesa kwangu kati yeye alikuwa na maisha ma mazuri. Lakini nikawa najiuliza kweli huyu jini atake pesa na kati yeye ndo mwenye pesa ni kitu ambacho nilikuwa najiuliza. Ah, mkaenda kutafuta zile laki e, nane za unga wa ndege. Eh. Kwa hiyo tulivyofika pale hazikutimia ama zilitiwa, kwa sababu zingine watu walikuwa wakileta misaada walikuwa wanafikia mikononi mwake mm. Kwa hiyo yeye akasema mimi sasa hivi ghafla tu baada ya kukamilika zile pesa akani, akaanza kunitumia yule mganga akanibadilikia akawa asemi na mimi niko kwake akanuna. Kasema sasa mbona huyu ananuna? itafanyaje? Akanambia unajua nini, mimi sasa hivi siwezi kukutibia tena. Kwa hiyo cha msingi chukua hii hapa pesa uende kwenu. Kiasi gani? Ilikuwa ni laki nne. Kwa hiyo nikatoka pale. Sababu za kushindwa kukutibia? hakunieleza, akasema kwamba yeye mzimu wangu mimi ni mkali na mzimu wangu umemkataza yeye kufanya dawa kunipa dawa ya aina yoyote. Kinachotakiwa mimi niende nyumbani kwetu kama ni matambiko, kama ni dawa nikafanyie kwetu. Kwa hiyo dawa ya kwanza ambayo yeye ameiona, niende kwenye kaburi la mama yangu nikafanye tambiko la kondoo mweusi mwenye baka jeupe usoni. Mm. Ndio alivyonieleza. Kwa hiyo ukifika Singida fanya tambiko la kondoo mweupe, kondoo mweusi mwenye baka jeupe usoni. Mm. <sighs> Nikasikiria. kwa yani nikifika yani ndo naondoka pale kwake mm. kwa hiyo nikaanza kufikiria nitaenda nani ataenda kunifanyia mm. nyumbani kule sina mzazi nafanyaje kwa hiyo nikaanza safari sasa kwenda nyumbani nikaanza kufikiria nani ataenda kunifanyia matambiko haya kama nilivyokuongea kule nyuma kwamba niliongea maneno kama ya laana kipindi cha nyuma kwamba aliyepata hii mifugo hii mifugo ife na walioitafuta pia afe. Kwa hiyo baba alikufa kwa ugonjwa wa figo na mifugo yote iliteketea. Nikaanza kuwaza nani ataenda kunifanyia haya matambiko. Nikaanza safari hivyo hivyo nyumbani mpaka nilivyofika nyumbani nikafikia kwa mdogo wangu wa kike. Mdogo wangu akanipokea. Kunipokea yani siku ambayo ninafika sikulala. Yaani kulikuwa kuna vitisho vya hali ya juu kwenye nyumba. Yaani na, nimelala kabisa kwa mdogo wangu kwenye kitanda, lakini huku huku kwenye kichwa nimesimamiwa na watu hmm? Nilikuwa nimesimamiwa na waona mimi watu Kimipia. Nimefika pale kwa mdogo wangu, yani nimelala usiku, tumelala lakini mimi ninaona watu wamesimama nyuma, yani kwenye kichwa nilikuku niko lala kitandani, eh, wamesimama walikuwa wawili mm. wamevaa nguo nyekundu wame, wa jinsia ya kike na kiume mm. wamesimama. Sasa nataka kumweleza mdogo wangu kwamba naona hivi kama kitu kinanifunga, alafu juu ya bati kuna vishindo mpaka mdogo wangu akahamaki. Eh, yaani wewe unaumwa lakini unaona umekuja ume, mbona leo vikuko hivi? Watoto wake wanalia, yani ikawa tafurani namhisi sasa kwamba huyu mdogo wangu amechukia mm. kaanza sasa kunilaumu wewe umeenda Zanzibar bado sijamweleza chochote kama mimi mdogo wangu nilifunga ndoa hivi na hivi na hivi sijamweleza chochote namwambia tu ninaumwa mm yeye mwenyewe akaanza kuniambia wewe ume, ume, umeenda Zanzibar huko utakuwa umekutana na majini, unaona sasa unavyoteseka, umebadilisha dini. Cha msingi cha kukusaidia mimi uende kwenye maombi lakini mimi za msaada mwingine mimi sina. Anaongea hivyo, mimi naona kama ananichafua tu kwenye maombi. Yani badala niambie kuna mganga anipeleke mimi, yeye anaanza kuniambia masala ya maombi, naona kama ananichafua. Asubuhi kumekucha, yani amenuna. Nikasema sasa mimi nifanyeje? Mdogo wangu amenuna hivi. Tukakaa pale kama wiki hivyo hivyo tunapelekeshana hivyo hivyo, mimi naumwa, nafanya hivi, naumwa na Mwisho akanuna kabisa na chakula akawa haspiki juu yangu. Akipika anaita watoto wake wanakula. Mdogo wangu kabisa mama mmoja. Nasema Mungu wangu, nafanyaje mimi hapa? Vishindo vinaendelea usiku mkilala. Eh, vinaendelea juu ya bati. Siku hiyo nikaamka nikasema sasa mimi hapa sina wa kunisaidia, sina wa kuniuliza. Nafanyaje? Nikamwita bodaboda na bodaboda pale. Nikamwambia bodaboda, naomba unichukue nipeleke senta, kuna sehemu naita senta huko madukani. Nikamwambia nipeleke huko nikatafute chakula nile, maana mkahawa huku kwetu niliko nyemi hamna, mpaka ufike senta kule ndo kuna mikahawa. Kwa hiyo nikawa nimetoka pale nikaenda mpaka akanishusha pale kwenye huo mkahawa, yaani kama Mungu tu alikuwa ananipeleka ama shetani, sielewi. Nilivyoshuka nikaingia kwenye huo mkahawa Nikamkuta mdada anauza chakula. Nikamwambia naomba chai na chai na maandazi, akanipa. Sasa nikiwa ninakula machozi yananitoka. Nawaza kama nikufa basi nife kuliko hivi kuteseka, na nimeshafika kwetu, bora nife kuliko hivi ninavyoteseka hivi. Sasa naenda wapi? Mdogo wangu hanitaki na mimi ninaumwa hapa nilipo, natamani hata nilale, lakini ninaumwa, naenda wapi? Basi yule dada kuniona, mbona unalia? Kaambia dada, ninaumwa ninaumwa. Akaniambia kweli, nikikutizama unaumwa, ila nisubirie hapo hapo. Akatoka yule dada, kutoka kakaa huko, na mimi nikasema siondoke, sijamlipa hata heri. Nikasema nitakaa hapa, pengine atakuja na heri. Basi kumekaa, akaja na mkaka mmoja hivi. Huyo mkaka akaja mpaka pale, ndo huyu akaingia ndani kwenye hoteli akamwambia yule dada ndio huyu e, ndio huyu ulionitia e, ndio huyu dada mwenyewe ah bwana mtu mwenyewe anaonekana shakufa kabisa yani alivyoongea vile mimi tayari yani ninalia yani nilikuwa nalia nasema hapo umeniacha kwanza mm-hmm. ukiwa kwenye huo mgahawa unaodai mm-hmm ulikuwa pale unakula eh, ni ndani ya siku hiyo hiyo au ndani ya siku siku hiyo hiyo eh, alafu ikawaje yule muuzaji aliondoka kanambia nisubirie nakuja mm. kwa hiyo alivyoondoka yule mdada akaja na mbaba mwingine mm. kumbe huyo mbaba alikuwa ni mganga mm. kwa hiyo alivyokuja pale akamwambia naona alienda kumweleza kwamba kuna mdada anaumwa akaja hotelini kwangu hivi na hivi mm. kwa hiyo walivyokuja wote yule baba akaniangalia akanambia akamwambia yule dada kwa hiyo mtu mwenyewe ulioniitia ndo huyu akamwambia yeye eh, ndo huyu dada watu anau analia yani mpaka nimeshikwa uchungu kama unaweza msaidie kakaangu kaza bwana mtu mwenyewe naona kashakufa kabisa kwa kweli nilivyosikia kauli ile niliumia nikazidi kulia akanambia hebu fanya hivi mikono yako nikawa nimefanya hivi nikaa nimeweka tu hivi ananiangalia, akaniambia ah, sawa akakaa. Eh, Nikaanza kumweleza, kanaambia mimi sitaki unisomee gazeti lako, mimi ndo nikusomee gazeti lako. Mimi nikawa nimenyamaza. Kanaambia ulivyotoka Zanzibar umetoka kwa mganga, na huko Zanzibar unaona uliishi na mtu, lakini huyo mtu sio mtu wa kawaida, na huyu mganga amekwambia ufanye matambiko na ndo umekuja, na hapa nyumbani umefika, na mdogo wako amekufukuza. Kwa nini amekufukuza mdogo wako? Nikamwambia mimi sielewi amenifukuza. Akanambia kitu ulichopandikizwa sio mdogo wako wako tu, yaani mtu yeyote yule asikutake, urudi kwa yule yule kiumbe ambaye alikuwa mm. Lakini binadamu wa kawaida si rahisi kukutaka wewe. Tuombe Mungu akaita bodaboda pale akamwambia nenda naye mpaka kwa mdogo wake akachukue nguo zake umlete nyumbani nasema mungu wangu mungu nisaidie kwa hiyo nikaondoka pale mi mpaka kwa mdogo wangu na bodaboda ile Kufika pale nikachukua mabegi yangu, yani mdogo wangu hata kuniuliza, hata ile kusisimka, kusema dada, unaenda wapi, unaumwa? Hamna kimya, Yani kindo kwanza anafurahi. Kwa nikachukua mizigo yangu nikahamia tena mara ya pili kwa mganga nikaanza tena maisha mapya tena kwa mganga. Hapo kwa mganga sasa, hey, mganga yule alikuwa na mke akamwita mke. Sasa ni cha ajabu nilipofika pale, huyo mganga mkewe mke wake nimesoma naye mimi darasa moja hmm? nimesoma naye darasa moja mwanzo unaenda ukumkuta yani mwanzo tumekutume pale hoteli ah. hoteli sasa nafika kwa mganga mkewe mm. ni mtu ambaye nimesoma naye darasa moja mm. eh, kwa kweli alivyoniona kwanza he, akafurahi na mimi nikafurahi nikasema hey, eh, Mungu wangu nimefika mikono salama huyu ni wa darasa langu kabisa nimesoma naye kwa hiyo kaanza tukaanza stori sasa za, za kusoma za kwa lienda ulienda, yapi yamekusibu. Ah, kumbe mnajuana, kaambia eh, mnajuana vipi? akamwambia mume wake huyu ni mimi wa darasa langu kabisa nimesoma naye mm. yaani kawa sasa kama ndio wa darasa lako msaidie kwa moyo mmoja mm. anaumwa kwa kweli kufika hale pale hali ilianza ku, ku, ku, kuchenji nirudi nyuma kidogo nilisahau kitu mm nikiwa kwa mganga kule, nakumbuka niliongea kwamba mkojo ulikuwa hutoki Zanzibar. E, sasa nikiwa pale Zanzibar, mganga aliniambia huyu wa huku Zanzibar, narudi nyuma mm. Mganga ananiambia kwanza, huduma ya kwanza kitu ambacho kinazuia mkojo tukitoe, mm. upo tayari? Naomba unakitoaje? Akaambia tunataka tukitoe kwa mkono. Mm. Kwa hiyo inabidi kama unavyoona mtu anaenda leba anazaa anazalishwa na wewe itabidi ufanye hivyo. Mimi sina shida na mwili wako, mi na shida tuwaokoe roho yako. Kwa kweli kakangu, yani nikikumbuka kabidi sasa, akasema mila ni sikulazimishi, kama uko tayari, mi nimejitolea. Hapo alikuwa bado ndo hajaanza kununa, kwa hiyo nikamwambia sawa. Kwa hiyo akafunga mlango, akaniambia vua nguo zote kama unavyo uliwahi kwenda leba walk kadhaa nikamwambia ndio basi fanya hivyo hivyo kwa kweli nilikaa uchi aliingiza mkono kwenye sehemu zangu za siri yani nilisikia tu ile kitu pu, kakikamata hmm. akatoa kutoa hivi alitoa ndege eh? ndege kabisa na manyoya ana hema kabisa akanambia mzigo wako huu hapa akamweka chini. Nikainuka, nilikuwa nimelala hivi chini, niliinuka, ndege kabisa na manyoya aina gani ya ndege? Wale ndege wale wadogo wadogo wanaopendaga kulia chui chui, wanaingia kwenye miti, wadogo wadogo wale mm. Ndege yule ndo alikuwa ameziba kwamba nisitoke mkojo mimi mm. Kwa yule ndege akatolewa mm -hmm. Kwa hiyo nikiwa pale kwa mganga yule mdada ambaye nimesoma naye huduma ya ah, kwanza. Tumalizie hapo, ile ndege alivyotolewa, kwa hiyo ukaanza kupata haja mm. ndogo au? Mm. Nilivyotolewa ndege yule ndo nikaanza kupata mkojo vizuri. Ndege akaenda ndege yule alinia, yeye mwenyewe mganga akasema, hii kazi aliyekutilia huyu ndege nitadili naye mimi, mm. hii sio kazi yako. Kwa hiyo alikompeleka na sikujua alimpeleka wapi. Mm. Kama alikufa niliona tu kawekwa kwenye chungu mm. akafunikwa. Mm na kitambaa cheupe na cheusi na, che, na chekundu, vitambaa vitatu mm. na chungu. Kwa hiyo kilichoendelea pale mimi sikujua kimi, amefanyiwa nini yule ndege mm -hmm. mm -hmm. Kwa hiyo tukiwa pale Singida, ule mdada akawa sasa, yani ilikuwa sipati choo choo kile yani choo kama cha binadamu yani ilikuwa ni mtu wa kuharisha tu mm. sasa mm. usiku yule dada ananiambia wewe oh, usijali kwa kweli akawa sasa anaingiza ndoo, anaambia wewe fanya kila kitu kwenye ndoo, mimi nitaenda kumwaga, mm. yani ninaumwa. Kwa kweli yule mbaba akanipambania sana sana sana, uwezo wake kipindi hicho nilikuwa ndo naamini hivyo. Kwa hiyo akawa amefanya ya nilikaa mwezi mzima mm. kiwa pale. Sasa huyo mdada hajawahi kuzaa na huyo mganga, na huyo mganga hana mtoto, ila ule binti ana mtoto sehemu nyingine aliolewa akaachika na watoto kwingine, ila na huyo mume hajapata mtoto. Yaani yule mume yule mganga alichokuja kunigeuka na yeye he, yani sijui nisemeje. Siku hiyo akaja akanaambia nahitaji dawa ambayo dawa hii tunaifanya kabla ya huyu kondoo mm. kwanza ndo nakusafisha ili nyota yako ilishavurugwa niirudishe ili ukakubalike hata kwa wazazi wako waliobakia kwa ndugu zako waliokubakia kaambia sawa nisaidie lakini hii dawa inabidi iingizwe kwenye sehemu za siri na kitu kitakachotumika ni ume wangu mimi mwili wangu kwa kweli nikamwambia hiyo siwezi huwezi kwa hiyo mimi mjinga niliyekufata kwenye hoteli pale ningekuacha ufe. Akaanza kwa unanijaribu. Akaongea maneno yani yale ya kujua kabisa huyu mtu amekasirika. Mm. Mungu wangu, nisije nikaongezewa tena kwamba ni, anaweza nimeshakataa akafanya yake tena, itakuwa mtu gani? Kesho yake asubuhi nakumbuka ilikuwa saa kumi na moja mm. akagonga kule nilikokuwa nalala mimi, akafungua mlango kama hapo, kuna chumba nje ambacho chumba cha wagonjwa wakifika wanawalalaga pale. Kwa na mimi nilifikia hapo kwenye hicho chumba. Akafungua mlango akanambia tunataka tutengeneze dawa. Nikamwambia sawa, lakini kaka, dawa hii mimi siikubali. Akanambia ulikuja kwangu kunijaribu? Kaambia hapana. Kwa hiyo fata masharti yangu ninayoyataka. Sikuwa na jinsi. Kwa hiyo alifanya yeye mwenyewe anavyojua. Kwa kweli mimi nilikuwa nalia tu mke wake kule kalala akijua kwamba mume wake anafanya dawa mm. kwa alifanya yeye mwenyewe alivyotamani yeye mwenyewe alivyoamua akanambia kwamba dawa tayari tumesha itengeneza lakini masharti nisije ukamwambia mke wangu nikija kusikia utanijua mimi nani kwa hiyo asubuhi yake niliamka sina amani mpaka yule mwanamke, mbona leo dada huna amani? Mbona leo darasa wangu huna amani? Kwa nini? Utapona, lakini siri iliyokuwepo haijui. Natamani nimwambie na, nasema nikimwambia nitaharibu jinsi anavyonisaidia hivi mpaka kinyesi changu anazoa. Leo mume wako anakuja kunifanyia hivyo, kweli badala ya dawa naona nilimchukia sana yule baba. Kwa hiyo baada ya kuniona mimi nimekasirika, sina amani, akanambia naomba tukachimbe dawa mimi na wewe tukatoka mpaka sehemu mbali kidogo, lakini sio mbali ya hivyo, ila ni mtaani taani, lakini kuna sehemu za makaburi mm. Tukaenda mpaka pale makaburini tukakuta makaburi manne yamejitenga sehemu yake mm. Tukasimama pale, amenishika mkono ni yani kama vile ana hasira na mimi Akas, nikasimama, akanambia nisikilize kwa makini, nikamwambia nakusikiliza unanisikia tena uniazime masikio yako nikamwambia nakusikia kakaangu unawaona hawa waliolala hapa nikamwambia nawaona akaanza huyu unayemuona hapa ni mwenyekiti wa kijiji huyu naibu wake huyu katibu huyu aliyeniuzia kiwanja kile pale mpofu nipo watu wangapi hao wanne hawa walijifanya viherehere mm. waliniuzia kiwanja Huyu muuzaji aliyoniuzia kiwanja alijifanya yeye mtapeli, akaungana njama na mwenyekiti na katibu wake na msaidizi wake, wakataka kunizulumu lakini kwa kuwaonyesha kwamba mimi naweza, leo wamelala hapa. Je, na wewe unataka uungane nao uje ulale hapa? Hmm? Na wewe unataka uungane nao uje ulale hapa? Kweli yani nijikuta tu niko chini nalia. Kaambia hapana, mimi sikujia hilo kwako, pako nifikishe hapa. Basi kama hutaki hivyo, ole wako ni kuone unasikitika, una huzuni, utakuja uungane nao hapa hapa hapa. Nataka nyumbani kwangu uonyeshe furaha na sio huzuni. Kwa kweli nilirudi Japo nina huzuni lakini nilikuwa nalazimisha furaha ili yule mwanamke tu asielewe kitu gani ambacho mume wake amenifanyia. Kwa hiyo niliendelea kukaa pale, niliendelea kukaa pale, lakini najua huzuni ni huzuni, haijifichi. Kila nikikaa akiniona sina huzuni, tunarudi tena mke wake mara anakuwa anaondoka anaenda kwa ukulima kwa anakuwa analimisha huko kipindi hicho nilienda ilikuwa ni kwa cha masika masika anaenda tunabaki mimi na yeye akanambia wewe hivi wewe mfano kama mimi nikitaka ukae hapa uwe mke wangu utanizuia hata huyo mke wangu hanizuii nikisema wewe huwezi kurudi Zanzibar huwezi huna jeuria kunikataa mimi ila mimi sijataka iwe hivyo ulichokifanya ni dawa wewe unaamini kwamba ni nini basi nikawa sasa nalazimisha hivyo furaha hivyo hivyo, nalazimisha nalazimisha mpaka hatimaye dawa ikaisha mwenyewe alivyodai. Akanambia sasa hivi nafikiri tumefika kiwango kizuri, lakini bado ninauma. Yeye anasema ni kizuri, lakini mimi bado naona bado mwili wangu huko sawa. Akanambia dawa iliyobakia sasa hivi hapa ni kwenda kufanya tambiko kwenu sasa kwetu atanifanyia nani? Akanambia tunataka suna baba zako wadogo. Nikamwambia baba mdogo yupo lakini sio wa kuzaliwa na baba yangu, ni baba yangu wa kambo, ni mdogo wake. Akanambia huyo huyo atafanya haya, lakini sasa tunakwenda, chukua dawa hii hapa. Akanipa kizizi fulani akanambia kitafune mpaka tunafika tukakodisha bodaboda, tukakaa watu watatu, bodaboda na mimi na yeye mpaka pale nyumbani kwa huyo mdogo wake baba yangu akaamba tulivyofika pale nikamwambia baba mimi nimekuja ninaumwa lakini nimefikia sehemu fulani kwa mdogo wangu, lakini mdogo wangu akanifukuza, lakini baba amenipokea, ila kuna tambiko linatakiwa lifanywe kwa mama yangu mzazi kwenye kaburi lake, na anayetakiwa kondoo mweusi mwenye baka jeupe usoni, na mimi jinsi ya kumpata sina. Baba yangu, naomba unisaidie. Nikawa nimeelezwa jinsi ya kuzungumza, nami nikafika nikazungumza vile vile, huku natafuna hicho kizizi alichonipa. Akasema baba, akasema kondoo, kondoo yupo Kondoo yupo, hebu niende kamuone kama anafaa. Yule mganga akainuka, akaenda mpaka kwenye zizi la ile kondoo, akaenda akamwambia, huyu hapa anafaa, huyu hapa anafaa. Baba akasema, ndio anafaa, anafaa huyo, yeye anafaa, lakini nataka unipe hela. Kaambia baba, shilingi ngapi? Kaniambia nipe elfu thelathini. Nikamtizama yule mganga, kanaambia mpe nikazitoa elfu thelathini nikampa. Akasema ni vizuri sana kwa sababu huyu kondoo hatakiwi, ku, hatakiwi ku, kuuliwa nyama peke yake, natakiwa iwepo na, na, na pombe ya kienyeji, na hiyo pombe ni mdogo wako amekoroga ame pombe mdogo wako kesho ana pombe, kwa hiyo ni vizuri sana kesho inge, ingefanyika kesho, sababu pombe ya, ya hapa hapa nyumbani ipo, haitaki itoke toke nyumba ya nyumba ya ukoo ukoo wa mbali, itakiwa ya hapa hapa. Kwa hiyo inabidi ununue ununue shinga ununue madebe mawili, yani yale majaba yale majaba mawili nunua shilingi ngapi kila jaba? Kila jaba elfu ishirini na tano ishirini na tano eh, majaba mawili elfu hamsini lakini kwa wewe toa shilingi elfu arobaini Nikamtizama mganga, mganga mpe, nikampa. Kesho sasa ndo dawa kabidi sasa, akaniambia baba, kaule baba kanambia nabaki wewe, mganga kanambia nabidi wewe ubaki hapa, mimi nitakuja asubuhi sana hapa, dawa inafanyika jioni. Kaambia sawa. Basi jioni kweli mganga akaja asubuhi, mimi nikalala pale. Asubuhi akaja na dawa na dawa zake, akamwambia baba, twende tukatafute kuni za kupikia huyo kondoo. Akatoka ka, mganga akaniita mimi akanambia, tunaondoka mimi na baba yako sasa ninacho nitakachokupa ukifanya, wala wako usipokifanya, ujue tunakuacha hapa maiti.